For å finne riktig eksponering i et bilde kan man bruke et hjelpemiddel som finnes i de fleste videokameraene, nemlig sebrastriper. Zebrastripene er satt på 100 og markerer hvilket område i bildet som er nesten utbrent eller overeksponert. For å få et riktig eksponert bilde nå, så må jeg justere blenderen. Når jeg justerer blenderen nå, så ser vi at det gradvis blir mørkere, og zebrastripene forsvinner litt etter litt. Der tenker jeg vi er i mål. Vi har et riktig eksponert bilde.